မရှိတာကြီးမရှဲဘူးကွာဟာဟုတ်တယ်ဒီနော်ဖုန်းမှာနော်လေတန်အော်ဂါဒီမတ်ကိုရဲစနောက်ပါလားချက်သားတယ်ဟုတ်တယ်ပါပြဆန်လေးအောင်ကျေးဇူးပါနောက်တစ်ဘက် chicken နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော် try ပါမယ်နော်အာဒီဘယ်ရောက်နေတာတဲ့အပင်းနေတာကျေးဇူးပါကလေးကောလာသွေးမနေချက်ပေါ်လာတာကြီးဥစစောမျိုးကြီးဗျာတူကြီးရအနေပါဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ဗျာ follow တာတူကြီးရရှိတယ်ချက်တော့မပေါ်ဘူးဗျာဥစစောမျိုးကြီးဗျာဟိုပါပေါ့ public လေးပြောင်းလိုက်ပါနော် public လေးအပေါ်က friend only နဲ့ public နဲ့ကတာအာချက်လာအဲ့ဒါပေါ် အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဒီမှာပါနော်ရပါတယ်ရှင်ကြီးစီပါနောက်ခါအဲ့လိုမျိုးပြောင်းရှင်းလိုက်ပါနော်အဲ့ဆိုရင်ပြောတိုက်တယ်ရတယ်အဲ့ဘာနဲ့မြင်လဲရရဘာဖြစ်ဆက်ကြီးနဲ့အောက်တယ်ပါအများကြီးပဲဟုတ်တယ် Watch out ဒီမှာထိတာနှစ်ကောင်လုံးဒီမှာဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါတော့တော့လဲပေါ့ဟာနှစ်ကောင်လုံးထွက်လာတော့ဒါမရတော့ Watch out အဲထိတာထိတာတော်တော် आम्माम ओइ किला लाग्या बा म त्यसको प्रिमा नग्भा भने हेर बोका ब्रो पाँच हजार भनेर स्क्याम चाहिँ हान्नुभयो नि यार त्यसरी होइन tôi tôi tôi sẽ có tập bây giờ nó vẫn dám làm bộ đấy là là là mà cái là mà cái là mà cái là mà cái thì đâu là mình đi bắt cuộc sâu cái đấy là melta power đâu bộ đấy tao là đâu tao là này tao là đâu melta power mà hila mà hila mà hila mà watch out đây mà nó có đây mà nó có ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಸರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸರ್ ಇದರ ನಾವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ರೇ ರೇ ರೇ ರೇ ರೇ ပြတ်သွားတယ်လေလို့ကြီးပဲအဲ့ဒါမာတီပန်ထားလိုက်ပါနိုင်ရပတ်ကြီးရဆပါပတ်ကြီးပတ်ကြီးရဆပါဖြစ်အကုန်လက်တာလေယာတိုင်းလက်တာကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ဘူးပတ်ကြီး I got supplies ပင်နေရပါကျော်ဝါတစ်ချက်ချက်အဲ့တော့ပုံမှန်ရှိတယ်ပုံမှန်ရှိတယ်ရောင်းနေရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ပေါ်ဒီမှာရှိမှာရှိမှာရှိမှာမမမမမ Watch out. ဒီပေါ်မှာဒီပေါ်မှာပေါ်တော့မှာဒီမှာဒီပေါ်တော့ကြောက်သေးတာနည်းနည်းဒီကဆက်ဆင်းပါ

ngắm ngắm UP đã xin ngắm chưa à mẹ mẹ mẹ ngã sòng ngã sòng ngã sòng đó tôi ngon quá mấy mấy cái mati cái nào thế team lại vô ờ, được rồi nhau nhau ờ, nhau nhau nhau à foto rồi foto rồi foto rồi ai, người ai, rồi rồi တစ်ခါကဖြစ်တာမကမေမေဆောင်းအောင်လူတွေကကွာဆောင်းအောင်လူတွေကကွာဒီကကတော့မရှိတော့ပြန်ဘူးရောက်ပြီခဏတော့ဒီဘောလာကြည့်တာလုံးမအဲ့အဲ့ကောင်ဒီလေးအဲ့ကောင်ဒီနားလာကြည့်တာဒီနားမရှိဘူးအေးလောကကိုလီကောက်လိုက်ကြည့်မလို့တော့တော့လာတယ်ဒုက္ခဒုက္ခတော့တော့ပြီးပါပြီဘောကောင်အဲ့တော့ပါဦးခုနပဲလက်တာပါခေါင်းကြီးခုနပဲလက်တာပါ ဟုတ်ဒီမှာလက်နေရဲ့လက်နေမှာဒါရှင်လက်နေတာဘာကြီးနောက်ပြရောက်နေအာမင်းလာရတာဘာကြီးနောက်ပြရောက်နေအာမင်းလာရတော့ဘယ်ရောက်နေကြကျွန်တော်မလက်တရပါကားနေရောက်ပါဒီဘောဒီဘောရှိတယ်ဒီဘောရှိတယ်အော်ဘောโอ้นายบอทเลยมาเรมันนายนายมาดิพ่อเมียวเอาเดลิไปตะกบอทเลยนะนะบอทเลยบอทเลยบอทเลยบอทเลยนะนะเฮ้ยหายไปแม่เนี่ย そうやらが。ビーツマンボールレールね。なんかさ、でね。あ、まさにねらもんわ。いや。shit shit。trong đúng này, mày vào đúng này đi vào nóc này. À. À, thú không phao này kìa, phao lùi rồi, đúng phao này. Em biết Mà tí đi lên phao lùi rồi. Kuma là phao này là thao đây. Mới mới phải mới phải tin chỉ ra bỏ đấy, tin chỉ ra bỏ ta nó bỏ anh ta. Ai có tay gì hết, đánh lên lên cho chị. Nó နည်းနည်းလေး resolution ချော့ကြည့်လိုက်ပါတော့ကောင်းသေးအကြီးရဝေးဟလိုပါတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီလေလေကူတာအခုရှုတဲ့နော်အေတိုမက်တာထားပေးဆိုင်နေနိတော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့ပြီးပြန်တော့တော့တော့တော့ကားလိုက်လိုက်ကားလိုက်လိုက်ကားလိုက်လိုက်ကားလိုက်လိုက်ဒီဒီဆန်ကြီးကျော်အဲ့ရပ်ရပ်ရပ်ရပ်ရပ်ရပ် जंगे सियासेन आणि सायको घर ते जायको घर मध्ये डाले डाले सरकार आम्ही तर टाळा थांब Ada ada ada ada memang gini ada ada ra, gini ada memang gini memang gini ada ngapnya memang gini no one. Ngajé mày ngajé mày ngajé mày ngajé mày ada ngajé mày ada ngajé mày. Chết đâu mẹ phóng chịu. Hơi liều ta. Em rồi. Ngajé mày ada ngajé mày. Ngajé mày ada ngajé mày CD đi, cái nào cái nào. Ôi bay. Ôi, mới tìm lên Lina देखो कि तो एम पर Lina देखो कि कब लगे जा रहा है जाउँ न मित्र तल गाउँ लुटौँ luôn. तल गाउँमा न न न आउँदा ल अश्य अश्य Hello man, it just got a dagger. Không gian đi để bí hoài hùng, bí hoài hùng, bí hoài mù. brother, Subhash brother, hello, teacher brother, let's talk teacher, your teacher, tin ai chơi cho ha, bây giờ bạn ra tập tin hay ra hay rồi. Hay rồi, cũng nào hay rồi. Tên này, tên này, tên là giết vào, tên là. Bắt sang chỉ bàn rồi nè. Quá

ဟောရေမင်္ဂလာပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျာရပြီရိုက်ရိုက်ရတယ်ဖဲတော့မကမောင်းတာမဟုတ်ငါကားမောင်းလိုက်ရင်ငါခုမှဖတ်လို့မရတော့ပြစ်နေတင်ရတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ကားမောင်းတာမလို့မောင်းလိုက်တော့အဲ့ရှိမှာငါနည်းနည်းဖတ်ပြလိုက်ကျွန်တော်ကောက်တော့အေးကြီးโอเคပါဒီကောပြပါရူရဲ့မင်္ဂလာပါဗျာရှင်းပေါ်လားအမဟာဆိုတော့လိုက်ပေါ်တယ်အမဆာတာပေါ့ဗျာဒီဒေါ်လေးဝီကအဲ့ဒါလည်းမဆိုင်ရှင်းပြကြအောင်နော်ကျွန်တော် public share လေးဒီမှာရှင်းပြကြပါဦးဗျာအသေးလေးလည်းမလေးနဲ့တော့မနေခင်ပြကြပါဦးမနေရဘူးနော်ကျွန်တော် ကျွန်တော်ရှင်းလေးရောက်တာလေးတော့အသေးလေးအမိကိုပေးကြပါမယ်ချင်းတာနေတဲ့ရဘတ်အဲတိုက်ဖန်နဲ့ချက်တော့နေတာရရနော်ဟိုက်ကြတာကအလိုအဝလည်းမပေးဘူးကူတာကအဝအဝချီကအိုက်ကောက်ကျိုးအိုက်ကောက်ကျိုးတိုင်းမ pongo, pongo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se va, se va. Ay, nada, te calla. Eh, se va a caer, sí. ¿No? Chegan, te chan, ahora mismo sola. Nico y ya, ¿no? Ocho, ocho. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, con qué, con qué? Nada, nada, se ne para enemy, enemy ya de bad. Ya va. အမှန်တကယ်တကောင်ဘေးတို့အပါခေါ်လဲရမှာ PK အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တော့ဟာတော့ကားသူ့တက်ကြိတ်သွားတော့တော့ဟာတယ်မှာဘေးကောင်လည်းမသိဘူးမကပါတယ်ကားတိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းတော့လည်းတော့ကားသူ့မှာတခါတည်းတက်ကြိတ်သွားတယ် வண்டி One hour đấy. Đấy chết tệ là YouTube, à bao bảo bia, chết bảo bia. Cá đâu phải, cá đâu cài là gì vậy chứ nó. AWA. Rồi chỗ này mà là. Anh này à mà AWA sniper mà nhá cái bà lấy, lại chiều, hả là, bà lại chiều, à လိုက်ကြုံရလိမ့်မယ်နောက်ဆိုတော့ဘောဘောတော့တော့လေးကောက်သွားမှာပဲကွာသိရမလားရှစ်စာကြီးပါသွားကြီးလူထဲတော့မသိရှစ်စာကြီးတော့ပါသွားပြီမကားတယ်ဒီမှာလေဘာကိနမကားကြီးမကားတယ်ဘောမကားတယ်ဘောမကားပင်းပင်းမငိုးနဲ့မငိုးနဲ့ပင်းမယ်ဟိုလိုပင်းခဲ့လေမငိုးနဲ့မငိုးနဲ့အဲတွဲတော့တော့တော့ပြန်တော့ပြန်ပြောအဲအဲဒီမှာဒီခုနမကဲဘူးမင်းကမီရှို့တက်ပလိုက်တယ်အာမီရှို့တက်ပလိုက်တယ် တကယ်တကယ်မိုးလေးထောင်းနဲ့တက်ပြလိုက်တယ်မင်းကခုနကအာလူးနှခမ်းမွေးပရာတော့တော့တော့တော့မရတော့မရဟောဆုံးသွားမယ်ဆုံးသွားမယ်မဆုံးတော့ပြည့်နေအဲ့ခုနေရသွားမရလာခုနေရဆောင်းအောင်ကောင်းလို့လာတက်တက်တက်တက်ကာယလေးရဟိုင်းတာကြီးရဟိုင်းမှာအရဲအရဲရဟိုင်းမှာပြီးခွန်ပို့ရဟိုင်းမှာဗျာတော့ကျဆိုတော့အသေးလေးမနေရတယ်နှိပ်ပြကြအောင်เนาะကျွန်တော်ခုချင်းနေပြောအားလုံးပဲကျွန်တော် real လေးမပြရတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာ comment နဲ့ပေးတယ်မှာ real လေးရှိပါတယ်ဗျာတဲလေးနှိပ်ပြကြပါအောင်เนาะဖြစ်နိုင်အမှလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်မှာအဲ့တော့တဲလေးချက်တော့နှိပ်လိုက်ကြပါအောင်ခု ကားပြကြကြလဲကျေးဇူးကြီးတင်ပါတယ်အဘွားပါအဘွားအဘွားပြလို့ကိုတာအဘွားပါညီမစနေလို့ခင်ဗျာအဘွားပါခင်ဗျာ မခါနမခါနမခါရဲလိုက်ကားရဲလာပြီကားရဲလာပြီကြောက်ချင်ပါကြောက်ချင်ပါကြောက်ချင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာထိုင်လာရနော် ရှော့မကုံတော့မောက်ကွာဟောရှော့ပါပြီလာလာလာလာအဲ့ဒါကြီးကပါစရာအကြောင်းမရှိဘူးကွာနေတော့အာကျွန်တော်ဒီဘက်ပြင်နေရပေပြင်လိုက်တဲ့ကောင်ငါတကောင်ပြစ်ပေးထားတယ်နောက်တကောင်ထထွက်လာတာနှစ်ကောင်မတတ်နိုင်တော့ဘူးငါလည်းပရုံးပြီးပြစ်နေတာအဲ့မှာ Thank you ပါဝိုင်းနော်ပြင်လိုက်တဲ့ကောင်ပရက GPU ပြပြပါ GPU 2070ပါဟိုးရဟာအခု40လဲကြောက်2070 အဲ့မလို့လေထင်အဲ့မလို့လေအဲ့မလို့လူညံ့ညံ့ထစ်တာအဲ့မလို့အပြည့်အကြတာကျွန်တော်အဲ့မလို့ဆက်အပြည့်တော့အကောင်ရောင်းခေါင်းကြီးမပါပဲဟိုပဲပဲပါငါပြောလေမင်းငါ့ကိုအဲ့လိုတော့ထိုင်ထားရတော့ကြောင့်ငါပါပါပေါ့ကွာသိလားအမင်းပြစ်လိုက်ရောအရန်ကြံနေရမင်းအဲ့ဒါမင်းသိရှင်ရှင်ပြစ်လိုက်ရောအဲ့ဆိုမင်းအရန်ကြံနေမင်းရတယ်ချက်ပေါ်လာပြီ level လေးပေါ်ရတယ်ဗျာဒီဘက်ပြစ်ပြစ်အဲ့ level rob လာဟုတ်တော့ပါလေမတလိကာလေအင်းကြီးကမတလိကာ ကျွန်တော်က rock ကြိုက်တာပါတကယ်တော့ဒါ metallica တော့ကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး rock ကိုကြိုက်တာပေါ့စားချင်းနေနားထောင်တယ်ကျွန်တော်အခုကြိုက်တယ်ကိုကြိုက်တယ်ခုနားထောင်ဒါပေမဲ့ rock ကိုကြိုက်တယ် rock ဒီပါလေးနားထောင်တာပဲပေါ့ဒီပါလေးနားထောင်တာပဲ rap ချင်းတွေကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ rock ပိုကြိုက်တာပေါ့များတော့အပြင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအကိ no ပြရတက်တော့ပြထားပါလေမကတော့မခေါ်ပါနဲ့ပြာပဲကောင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါအေးနားမှာအေးနားမှာဟာဝင်နားမှာတော့မလာမနာသေးပါဘူးမမြင်အောင်ရှင်းပေါ်လာတာကြီးရူရောက်ချစ်တွေပေါ်တယ်ဗျရှင်းပြတော့ကျေးဇူးပါဒီဒီဒီဒီ အိုင်ဟိုးရှိရအေးရော့မကောက်ပြအောင်ရော့မကောက်ရော့အဲ့ကောင်ရလမ်းပြည့်ရမကောက်ကျွန်တော်နော့နေအောင်မကောက်ကျွန်တော်ထားခဲ့မြင်းစီးမလားဘောကြီးတယ်မြင်းစီးတော့ဘူးတော်ပြီအိုင်ကလေးမိုက်တယ်โอเคပါရောက်ပြီရှိပါဦးဟာသပြင်းမယ်တော့သပြင်းမယ်လားရှိတယ်မမင်းတော်တော်တော်တော်တော်တော်တော်ဒီဆုံးဖက်ပြီးတွားရတော့ဒီနားလေးမနေနဲ့တော့အဲ့မဆုံးနဲ့တော့အဲ့ဆုံးနဲ့တော့အဲ့ဆုံးနဲ့တော့ နေရာတော့ချာတော့ချစ်ကန်ရနိုင်တယ်အားပင်နာပါချစ်တာပဲကြီးရဲ့ left view ဟာဒီမှာကအမဆွင်းပြင်းအရင် post တင်ပေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့မဆွင်းပြင်းသေးဘူးဆိုတာနောက်ဆုံးတင်ပေးပါနော်ဆောင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပါ rocket rocket မြန်ချန်တယ်ဟာလက်ပြပြီဟဲ့လက်ပြတယ်လက်ပြတယ်ဘာကမသိပြလားအော်လက်ပြတယ်လောက်ကြပါအောင်ဟာအေးပဲလောက်ကြပါအောင်အေးအေးနဲ့ရအေးနဲ့အာဘီလို body head တယ်ကွာလွယ်လေးကအဖြူတော့ကဘာလို့လို့ရရလဲဒါလေးလားအော်ကျွန်တော်တေဝါပြတ်လို့မြောက်အဲ့ဒါကြီးရမလားဒီခဲဝါလေကျွန်တော်ခုနနိုင်ချက်တာနေဝါကြည့်ရမလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါနိုင်ချက်တာနိုင်ချက်တာနေဝါအဲ့ဒါပါဒီချက်ကတော့အဲ့ဒါပါဝိုင်းလာ Watch out ပါသေးဘူးလေဒီမှာတော့ရှိတယ်အရှိမတော့ရှိတယ်အရှိမတော့ရှိတယ်ဘေးကြီးရောဝေးရှိရဟိုက်ပါဗျာဒီလို့ပြရတယ်တက်တော့မှပြထားပါလေချောင်းခိုင်းတာလေလာလေလာလေလာလိုက်ပြီတော့လိုက်ပြီတော့မကတော့လိုက်ပြီတော့အေးဒါစကေးစကေးမဟုတ်တာစကေးစကေးဟောမကရေးမင်းဒီပါဒီပါ ဟာဥပိလာပြီကွာဥပိဥပိပြောင်းလားဥပိပြောင်းလားအဲ့ဒါကြပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကြပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကြပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါရေး fight ရေးဟိုမပွေးခိုင်းဘုံဘုံဘုံအဲ့ဒါအဲ့အဲ့မင်းဦးစီးနဲ့ရတယ်တက်တက်တက်တက်သမုတ်ခင်းလေသမုတ်မရှိဘူးလားသမုတ်ခင်းရမှာမင်းအဲ့အဲ့လိုမခင်းနဲ့လေအဲ့ဟိုဘက်ကိုပြောင်းပြီးခင်းလေအာလိုက်လိုက်လိုက်အဲ့ဒီပြည့်ရပြည့် မရဘူးမက carry 5ပါမက carry 5ပါမရဘူးငါဖေးပေး Let's go let's go